Bom dia, gente, tudo bem? Eu. Bom. Vou levantar agora. Vai ser 10 horas, mais ou menos. E eu tenho que me arrumar hoje, que eu vou me encontrar com minha amiga, que faz tempo que nós não se vê. E eu preciso muito me encontrar com ela. E hoje nós decidimos ir para um brechó que vai ter hoje. Aí nós vamos lá ver as novidades que vai ter nesse brechó. E, mas antes, obviamente, tem que dar um trato nesse cabelo. Esses lindos cachos maravilhosos. E tenho que também arrumar o meu quarto antes de sair. Então, fiquem atentos. perguntar pra esse moço aqui super amável, o atendente aqui do metrô, que me informe qual é os horários pra, pra casa. Então, eu tô aqui no metrô esperando a minha amiga. Nós combinamos que ela pegaria o metrô onde eu estava. Mas surgiu um imprevisto e eu tive que parar aqui no bairro onde ela mora para nós ir juntas, né? E o engraçado da Melissa é que nós nunca saímos na hora combinada. Eu falo, ah, tal hora eu tô passando aí, você esteja já nesse lugar. 20 minutos antes ela sempre me liga falando, amiga, surgiu alguma coisa, vou demorar uns 10 minutos. Eu espero que ela venha logo, porque o nosso próximo metrô é daqui uns. daqui uns 20 minutos eu espero muito que ela venha logo, porque tem uma certa validade, tipo, tem certo prazo para você voltar a passar o cartão, para você passar o bono do metrô. E se passar dessa da validade, eles podem cobrar mais. Eu espero que ela venha logo. Mas fora isso, eu amo muito ela. Eu amo ela de paixão. Olá, mãe. Que tal? É um vídeo. não <laughs> Então, gente, essa aqui é minha amiga. Eu conheci ela desde quantos anos nós conhecemos? Vamos 14. poner... Yo tenía 13. Yo 13. Tu tenías 13. Ah, sí, eres dos años menor que yo. Yo tenía 13. Yo, te conheci 15. 15 ou 16. Por aí, por, por essa época. Então, já faz muito tempo que nós se conhecemos. E ela é a coisa mais fofinha que existe no nosso planeta. Ela me suporta. Então, cara, Então, <laughs> nós pretendia ir num brechó. A outra vez que eu fui, não, não pagava entrada. E então, dessa vez pagava entrada. E nenhuma de nós trouxe dinheiro. Aqui ah, não, nenhuma hemos mostrado dinheiro. Porque somos, somos assim, somos muito amantes de las compras. Amamos comprar, mas sem dinheiro então agora nós está no Primark, que é uma mega loja que eu amo. Eres malvada. Entonces me interesa tener otro gato, pero A mi madre no, le interesa tener otro gato. Creo que se quedó traumatizada y yo también, obviamente. He tenido un gato y dos hamsters. Mi vida era muy normal. Es aburrida. <laughs> ya, ya. Aleluya. La semana del 20. La semana del 20. Sí. Porque la otra semana tengo exámenes. El 20 ya acabo. Espera, ¿y no vas a tener vacaciones? Sí, por eso el 20 ya acabo. Ah, vale. vale. Vale. ¿Subamos arriba? A ver. Arriba. Nunca se da arriba. Vamos por las escaleras o mujer. Los ascensores son para gestantes y Perezosos. Los que no son esos son perezosos. Me voy a conseguir varios enemigos. Oye, ¿quieres...? Ay, no, eso no puede salir en el vídeo. ¿Por qué? A ver, ¿dónde quieres Sí, la de la sí que me lo contaste. Pero la de Primark no. Qué fuerte. Es que es muy fuerte que no la hayan pillado. Pues sí. Ya, expertas somos robar. Ay. mírame mira para ti, de elfo. Fíjate qué mona. Yo sí te veo. Ya tienes la altura, falta la ropa. Y que te pintes de verde. <laughs> que te pintes de verde? Yo no lo hubiera dicho así, pero mira, hola combina contigo. Es gordito y mono y achuchable. ¿Mm? Eh, amiga, ponte aquí. Viene a, los sex espía. Me llamo Ty. James. Ty. <laughs> deveria. Gente, peraí, peraí, tô gravando aqui, amigo. Peraí, peraí. Essa é a rua da prefeitura, que seria esse ayuntamento. Isso. Ah, vale, vamos fazer, vamos fazer uma foto ali com o Olaf. Que não é o Olaf, gente, mas é um Olaf, é um boneco de neve. Agora tudo pra mim, boneco de neve, vai se chamar Olaf. Vem ali, ó, tô fofo. Tô fofo. Tô fofo. Gente, o Olaf ele cobra pra você tirar foto com ele. Obviamente é compreensível, é Natal, é Navidad, então assim, a gente tem que saber como sacarnos o dinheiro. E nós somos. Peraí. E a gente é muito especialista em sair e não comprar nada. Porque nós não traz a carteira. Aqui no meio. Não, trazemos a carteira parada. Vamos entrar aqui em outro, na outra loja sem comprar nada. Mano. Hum. Mira que é sexy. Mira que é guapa. Olha que coisa linda. <laughs> Uh! Bom, gente, eu já tô aqui em casa. Eu tive que voltar um pouco mais cedo porque os pais da minha amiga chamaram ela pra ela ajudar eles em, em umas tarefas ali da pasteleria. Então eu tive que vir mais cedo pra casa, não tinha nada mais que fazer em Valência. E, bom, já tô de pijaminha. Já coloquei aqui meus minha diadema, eu vou lavar meu rosto e eu vou ler alguma coisa, ver alguma coisa na internet e depois vou dormir. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. E realmente a edição desse vídeo foi muito difícil, sem querer eu apaguei várias partes, eu tive que fazer várias partes tudo de novo, menos mal que eu tinha guardado no meu Google Drive, então foi muito longo até eu achar um editor de vídeo que realmente me deixasse cômoda. Então foi bastante. É bastante cansativo esse processo de editar, ah, não gostei e tal, tal. E provavelmente mais pra frente eu comece a subtitular meus vídeos, já que eu vou fazer vídeos de conteúdo para brasileiros de língua portuguesa, então Várias vezes que eu for gravar e eu vou estar com alguns dos meus amigos de fala hispânica, então eu vou me preocupar em traduzir para vocês, tá bom? Só que isso não vai ser agora, eu vou deixar um pouco mais para frente, mas vou tentar que seja o mais, hum, como se fala, o mais cedo possível. Então, é isso, muito obrigada por terem visto o meu vídeo e, bom, me encontrem em qualquer parte do mundo, minhas criaturas.